Bueno, el meu cas és que jo sóc un, noi amb un 65% de disminució per malaltia mental i vaig anar a la caixa amb uns diners que tenien un plaç fix i em van dir que tenien un producte molt interessant, que, que em donarien molt interès i que, i que estava molt bé. El contracte posa que té un risc baix i que el termini de venciment és curt o sigui, no posa res d'aquesta perpetuïtat ni, que, ni, ni res de tot això. Jo tinc 42.000 euros. Resulta que ara no els puc tocar perquè em diuen que es convertiran el 30% en accions el, el 30 de juny, la meitat d'aquest 30% i el, i el, i el desembre l'altre 15%, l'altra meitat. Després em diuen que el del 70% restant no el puc tocar fins d'aquí 10 anys. I jo m'havia de comprar un pis al costat de ma germana. No puc donar els diners d'entrada perquè us tinc tots els meus estalvis, des dels 16 anys que treballo, els tinc allà. I no, no, em, em veig en una situació pues, que estic visquent en un pis del meu pare, que per sort i el meu pare té un pis on puc viure i, i, no, i no em falta un sostre, però eh, jo arribo a final de mes i, i necessito aquests diners per, si se m'espatlla ara la caldera, no tinc diners per, per respondre, per fer el, el pagament, ni res, o sigui, no, tots els diners els tinc aquí, em, em van agafar tot, tot tots els estalvis, l'herència de la meva mare, tot. Quan vaig anar em van dir que era un producte de baix risc i amb un plaç de venciment curt, ho tinc per escrit en el contracte. I vas no sol. I vaig anar jo sol, quan ells saben que jo cobro una pensió per disminució. Ells ho saben, perquè la cobro per ells. I vinc aquí perquè aquesta gent no tenen vergonya. No tenen vergonya. A més, a la meva parella l'hem reduït a l'horari. la jornada, tan fatal y ya resulta que tengo un cine que no es por tocar. I Es que es una impotencia total. Una impotencia total. que nosaltres hem vingut, hem vingut especialment des de Lleida, sí. eh? i ara mostrem trobem que aquí és que ni entrar no hem pogut entrar, que això és, és ser uns lladres completament, on estan robant, on estan enganyant, i això que ens han dit que tranquil·lament que podíem estar tranquils, que no hi hauria cap problema, que com, convindria tranquils, i nosaltres a més a més tractaven amb ulls del poble, amb ulls del poble, que eren de tota la via confiança, que un d'aquestos vine de repàs amb la meva dona, eh? i mos ha donat pel cul a base de bé. No em puc ni entrar. Yeah.